and kana uri mukomana akanaka akasimba ari mari <laughs> kutonarasei kutya mari <laughs> hi everyone and welcome back to my channel my name is v for today's video i'm going to be painting my nails while i'm doing that i'm going to be answering questions that you asked me on instagram but only speaking in shona which is my home language in zimbabwe a beautiful country on the southern tip of the african continent and i was born there and raised there i moved to england when i was about seven or eight and if you are new here my name is varaizo and i call myself V. am um, 23 years old I'm a student at Harvard University, mm. currently studying international education policy. I graduated from Oxford last year. I run a YouTube channel. My sister's asking me all the questions. Her name is Fancy. She's right there. So let's do this. what can you remember about living in Zim? <laughs> All right. saka ini ndakazvara kumusha ndichi and mamemories angu ekuzimbabwe haana kuwanda because ndakabva ndiri mudiki ndanga ndiri makore six ndanga ndiri mucheche saka handina zvakawanda zvinandonatsa kuziva josh achabvisa rini rora <laughs> vanhu weka nyaya yajosh aiwa nyaya yajosh iyi kangatirase kuitaura because josh ibest friend yangu asimi mara vamuchingodyoni mukomana wangu haazi mukomana wangu because ndikangomuonawo kuuniversity tikaita shamwari and you know tinenge tichingoitawo ino get along <laughs> tinenge tichingowirirana imi mune mangotaurawo zvimwewo apa ishamwari yangu saka zvekubvisa roraizvo handizvizive but handina hangu mukomana pandiri izvozvi ndiri one endingotaura nyaya yacho but josh haazi riye haazi wangu aiwa musatombozvifunge zvenyu ah, hapana kana kana one culture shocks or difference between zimbabwe and uk ei zvakawanda sha unofanira tanga uchifunga kuti vanhu vacho handizi vanhu vacho vari kunoku vari vari mo vega vana vavo ndevana vavo hapana zvekuti unokudza musha nevamwe handiti wes kana uri kumusha unorera vana <laughs> nevamwe handiti unenge uchizvoni kana uri panze uchita musikanzwa mm. tete vepasi perod iyo tete vepamusoro apo vanoga kurova hapana zvekunzi zvoni mwana ndewangu wes kunoku zvinhu zvii very structured handiti and imean hapana hapana zvekunzi zvinhu zviri bad kana zvinhu zviri good zvinhu zvingoriwo zvazviri handiti so, saka ndo madifferences andinoza kuona and um, panyaya yerespect ye zvakuda kuti siyana nei unongochifunga kuti kumusha hapana zvekumboti opinion kana freedom i mean handisi <laughs> kutaura kuti ndo zviri handisi <laughs> kutaura kuti ndo zviri right but ndinongotaura kuti ndo zvinoitika but werezi kana wa, kana wakunoku unongochingona kuti zvoni munhu wese ane chinyi eh, saka ndo pane madifferences andinichingoona ipapa apa zvemarights mm, rights hakuna mm, mm. that's true mm. what advice would you give a procrastinating student ps i love you saka unoziva kana une basa rekuita chifira kunge a ah, basa randisanatsa kuriita rurimbondibhohwa bhohwa nasofunga kuti nerurikukubhohwa tanga pekutanga kufunga kuti pandakatanga chikoro ichi pandakatanga basa iri ndakazviitirei because waireda pekutanga pawakaunzi waavana basa vakati wakati ehe nango pawakapinda muchikoro chaunoda dream university yako wakatoti but now waamo zvinhu zvakunetsa hauchadi kuita ndasafunga kuti <laughs> <laughs> aiwafadzishaadambotaura nyaya panapa pawakazvitanga ndasafunga kuti ndaichida chinhu ichi saka ndasatsvaga reasonhakagenesis yako wanazobabata ehe tsvaka genesis yako <laughs> <laughs> ziva genesis yako because ukakangana chini genesis one vese one rako zvatoparara fe ndazvitaura ndazvitaura pekutanga pevhidiyo ndikati zvoni pane zvimwe zvisingatransleteki the zimbabwean culture traditions and whatsoever kunotsva kuti unobhadhara kunokungoenda ah, eh, culture yedu inotaura kuti zvoni hauende usati vata sei wabhadharirwa inini <laughs> handinasiri kunazoziva pandinomira nazvo because ndikandiri a bit rebellious ruzviona ruzviketa saka chinhu chandinoda kumborwa nacho kuti zvinhu zvekunzi bhadharira munhu mm. uri kubhadharira munhu likeuritenge e anisoutengwa butmachini eh, mahuman saka but mama vangu panondiudzana nambuya vangu vanga chidzoni varaidzo ndochinyi tradition murizviketa eh, murizviketa ndochinyi culture yacho saka inenge shangu dzoni mm, anisanzaziva pandinomira nazvo inini point yangu ndekudzoni andifarire kaculture ka kachekekuzvani wabhatara ari ari pa inspiration unozati chii ndingakuudzai nyaya izvozvo zvika mukadzi uyu ndinomufarira because ari kurwirawo mahuman echinyi evasikana anonzi anonzi elizabeth nyama yaro ane bhuku rabuda riri so sweet iri tora apapa iri rakauya manje manje so rinonzi ndiri mukadzi ndiri musikana wekuafrica nditi iam a girl from africa uri kuiona saka iri bhuku iri ka ah shuwa shuwa elizabeth ari kuya zvakanaka iyi fesi yake irapai saka inspiration ndiye mukadzi akadai so because ari only about thirty but zvaari kuita mm. anga achiita inonzi chinyi anga achiconsulta vanhu vekuun united nations apo achinatsa kuita basa rakanakanaka ari kuisawo chinyi zimbabwe neafrica pachinyi pachinyi pamep saka inindofarira zvinhu zvakadaro vakadzi vari kulida eh, vakadzi vanenge vachisumudzira vanenge vari pamberi vanenge vachi vanenge vachiita zvinofanira kuitwa about zimbabwe ini zvandinowisha zvandinenge ndichida kuti vanhu vaziva but kumusha ndoati vanhu vaziva kuti kumusha kwangu kwakanaka kune kune rich history iripo yakatangawo before zvinhu zvanacolonialism unozviona ini zvandinovenga ndechekujoni vanhu vanofunga kuti upenyu hwedu hwakatanga after that you know zvinongondi afsita because pane culture pane tradition tine mavalues edu akanaka tine vanhu vakanaka tine tine maresources akawanda pane imwe nguva patanga tiri bread basket yeafrica unozviketsa tanga tiri vanhu vanga ri pamberi and maeducation systems edu anoda improving but at some point angambori angambori pamberi ah, but zvinofanira kupika and then ndinoso mumwoyo mangu ndinoshinatsotifunga kuti zvoni generation yedu isusu ndoichatosimudzira nyika yedu because tinozviziva zvatinofanira ke tichiita muri kuzviona i think vasikana vakapiwawo machances kuenda kuchikoro vakapiwa machances ekuvawo mumasience fields mukana mukana murikuona vakapiwa mukana chaiyo chaiyo i think pane zvinhu zvakanaka zvinofanira kuitika zvinotoitika saka zimbabwe iri on its way aiwa ina ndingataure zviri negative kuti o oh, ingori bad aiwa but obvious pane zvakashata zvatinoona you know magovernments edu haana ti kuzoitawo zvinhu zviri fair you know vanhu havasikupiwa chance tiratiti ikonomi yakasimba society yakasimba hurumende wakanaka e ndo zvega zvandingafunga pazimbabwe zvadati vanhu vanatse kuziva kuti kuti tiri underdog and musarare musa patiri sleep on us <laughs> how you continue your culture when youare not living in sin asva ah, tinogona kuenda pamberi neculture ka hachizi chinhu chinondinetsa because kulas how far kulas <laughs> mama vana adzoka eh, ndinokunzirai colas ndichakubatai pasecond half aiwa mtitendei aiwa nemiwo mwari ngavava nemi how do you not run away from your culture at this ungatungonza ungathi naye ungakufundira ukuba 9 pm mbuya nenyimo ungawutize sei dangosvita kuitiza kaucacho unoitiza sei haungaitize because haungatize chinhu chiri mukati mako ndopabeginningini eh, eh, pako ka mm. saka e eh, ndozvega chikafu chatinodya sadza sadza namavhege obvious paobvious ndo ndo chikafu chakatikudza resources for people for zim people who are trying to learn shona around people that speak shona like your family members, especially your friends that speak Shona, start listening to Zim dance halls, Zim music, mm. get into the culture, get into it because you're gonna wanna learn. You understand? Um, ask your parents. I'm sure they speak Shona. Ask them to speak to you in Shona. Eh, well, no, no, I think, I think kujoni pane kuda kuda kwa kugula kuidzidza mm. chitori chinhu chitacho kuendesa Mm. so leyotsvaka genesis yako anofanira kutanga nekumbo teerewana zvitaa shona mm. teerewana kiratia najapraiser e eh, tinogona ita part two mukanatsokomenta pasi apa kuti part tokupai mm. masongo recommendation mm. tokupai machikafu recommendation pamwe totobeza macousins edu yuno ah, ingori first video zvezvafaya nte auri zviketa saka ingori chinyi video yekutanga tingoitisetingenesis chinyi vhesi chinyi That's why. Do you ever think that all of this is a dream? Chi chi chi chi. I will pay my. chi, chi, aiwa ina handingafungiri zvakadaro ndokuziva kuti nei nekuti ndoginesi yangu ndochini mm. zvinhu zvakaiwa namwari mm-hmm. muri kuzviona ina handingakwestiri zvinhu zvakaitwa namwari jeremiah eh, 29 vese eh, 11 andini for chini for you prosper, prosper not to fail. fail. Sa ganun eh, ini ndikatanga kuquestina kuti nei ndiri panapa ndiri papasition inoyi nechiti hazvina sense because ndiri kuquestina something chandisinganzwisisi mm. zvinhu zvakaitikaiva jeremaya wako ziva mhm. saka eh, inini ndozvimbozvifunga hangu pasecret ndozvifunga kuti ii ndiri kurota ndichamutswa nani ndonzoni izvazvi zvako ingori mistake but then ndofunga kuti aiwa varaidzo upenyu uchinyi one mm. saka ndofanira tese ndofanira kugara ndofanira tese imbureza zvao nazvo saka ndozvandiri kuita ndinongogara hope ndiri kuraramawo e eh, hanti ndizvasikana mm. mm. aiwa but tatopedza iyi ndo pekupedzisira pedu ndwara dzaitwa taane blue which is nice ndokifarira blue blue blue unasa kushina rozviketa saka iyi eh, ndaifarira mm yanguva yekuenda maita basa maaizotiona naisai kupresa subscribe mopresawo share kana komendaiwo zvama muchifungowo and kana uri mukomana akanaka akasimba mari kutonata <laughs> sei kudya mari <laughs> saida mudm mangu instagram advicativ babai for now